Då ska vi fortsätta titta på elektriska kretsar. Vi brukar bygga kopplingsschemor, då måste man veta lite grann hur de ser ut. Till exempel det här var ett batteri. Och ska man rita ett batteri ett kopplingsschema så brukar det här är symbolen för ett batteri. En resistor har vi här. Och symbolen för en resistor ser ut så här som en fyrkant eller en rektangel. rektangel. Vi har en multimeter Voltmetern brukar vi använda som antingen som en ampermeter eller en voltmeter. Där vi har ampermetern här ovanför och voltmetern här, här under. Sen har vi strömbrytaren. Och symbolen för en strömbrytare ser ut så här. En sladd, en vanlig ledning. Och det är vanligt dragsträck så här. Och en glödlampa. Och symbolen för en glödlampa ser ut så där. En rigg med ett kryss i. Det är de vanligaste, de vi kommer att använda mest. Och när man ritar ett koppelschema så måste man till exempel ha en spänning. Och I det här fallet har vi batteri som spänning. Och då måste man ha en sluten krets. Och då kopplar vi till ledningar och en lampa och ledningar igen tillbaks. Och här har vi en sluten krets. Och när man har en sluten krets då kan vi börja strömmen gå genom kretsen. Och det går från plus till minus. Så här. Och då för att mäta strömmen så måste du koppla amperemeter i serie. Att strömmen passerar här och går igenom ampermetern, Då kommer vi mäta hur stor den här strömmen är. Och för att mäta spänningen så måste vi koppla voltmetern parallellt. Vi ska mäta spänningen mellan två punkter. Då ska koppla den parallellt över de två punkter som vi vill mäta över. I det här fallet kopplar man över lampan. Här, vi ser att voltmetern är bara över lampan. Alltså mäter vi spänning över själva lampan har här en voltmeter då. Och då, eh, det vi gör är att vi nyttjar de här två oftast. Kom, oftast på minussidan. Och den röda på den andra. Här kan vi mäta både volt, ohm och milliampere. Så det är de vi använder. Den här mäter vi om vi vill kalla mäta mer än 200 milliampere. Så att vi har en max, max här på 5 ampere. Men då är den osäker, så då kan den här multimetern går sönder om vi skulle komma mäta en ström som är större än 5 ampere. Vi har oftast en multimeter och den här är inställd på att mäta spänning upp till 200 volt. Är den inställd på likspänning. Så det är de här två. Spänning, ström och ohm. resistans, som Vi kommer att använda de här multimeterna till.